Что делать, если у вас всего 100 долларов и один день на организацию всего интернет-маркетинга? А это очень часто случается, что интернет-маркетинга вам не хватает ни времени, ни денег. Вам нужно воспитывать горничных, а, заниматься простынями, озеленять территорию, платить налоги в конце концов. Поэтому мы дадим программу «Минимум», которая, если не обеспечит вам взрывной маркетинг, то, по крайней мере, позволит оставаться на связи с вашими клиентами и не позволит им почувствовать себя брошенными и потерянными. 100 долларов тратим на логотип по цене Nike 35 долларов, домен э, от 7 до 70 долларов, но 20 долларов вам хватит на тот домен, который вам 100% подойдет. И хостинг. Э, хостинг стоит от 50 долларов в год, но на текущем этапе вам он не нужен. Вам подойдет бесплатный хостинг. Если вы не знаете, где его взять, обратитесь в ход Idea, и они предоставят вам бесплатный хостинг. Один день тратим на выбор э, лучшего доменного имени для вашего сайта и перевод NS. Все, что вам нужно знать, э, что NS это такой параметр, который прописывается в настройках вашего домена, значение которого вы узнаете в параметрах вашего хостинга. Ну или спросите у худайте. Дальше нам нужно сделать одну страничку для вашего сайта. Здесь вам понадобится понятие о гипертекстовой разметке и мета если у вас совсем нет времени, наберите текст прямо в Word, а, сохраните его как веб-страницу и добавьте метатеги. Что такое метатеги, вы можете также посмотреть в одном из наших роликов. Ну и самое главное, что будет на нашей странице. Логотип. Ну это понятно, мы же не хотим быть хуже Хилтона. А, название отеля или название сети отелей. Телефон. Полный адрес отеля с названием страны и города. GPS, координаты и приветственная надпись в стиле «Добро пожаловать». Ниже все это дублируем на английском языке. Писать ли e-mail, Skype и другие способы связи помимо телефона? Обязательно, но только тогда, когда вы уверены, что e-mail проверяется каждый час в рабочее время, когда вы постоянно находитесь на связи в Skype или в ICQ. В иных случаях не стоит их указывать. Почтовый ящик гостиницы проверяйте каждый день лично, даже если у вас за ним следит администратор. Если до конца рабочего дня, посвященного маркетингу в интернете, остался еще час, сделайте карту проезда в Яндексе или в Google и добавьте ее на свой одностраничный сайт. Или хотя бы поставьте ссылку на нее. И сосредоточьтесь, это важно. Всю информацию, помимо логотипа, на нашем сайте мы пишем буквами. Не рисуем в Photoshop, Paint и других графических редакторах не делаем фото, только буквами. Итак, что у нас получилось в конце нашего рабочего дня? У нас есть сайт и доменное имя, которое созвучно на названию нашего отеля и которое просто искать в интернете. У нас есть сайт, который скоро будет виден в поисковиках на первом месте при точном запросе по названию нашей гостиницы. Сайт, который прямо с сегодняшнего дня начинает нарабатывать себе трастовые параметры, одним из которых является возраст. На сайте представлена самая важная информация для нашего клиента, оперативный способ связи и короткий путь, а также информация о том, что его здесь ждут и будут ему рады. И, конечно, логотип, который, напомню, тем, кто забыл, демонстрирует, что мы ничуть не хуже Хилтонов. Все, потратив 100 долларов и один день, можете на год смело забыть об интернет-маркетинге и заниматься текущими делами. Ну и напоследок, дизайнеры присылают логотипы в JPEG только для того, чтобы посмотреть. Не забудьте взять у них оригинал в кривых, CDR. Вы вспомните о нем, когда начнете печатать друг... буклеты и другую полиграфию. А, хороший Хотель – это самое плохое доменное имя, которое мне только приходит на ум. Ваш домен должен восприниматься хорошо на слух и писаться однозначно. Если в названии вашей гостиницы есть такие буквы, как «ча-ща-я», э, откажитесь от домена как транслитерации вашего названия, переведите лучше название вашего отеля на английский язык. Используйте для названий только латинские символы, не используйте кириллицу. Всегда пишите адрес вашей гостиницы, начиная со страны. И телефон только в междугородном в междугороднем формате. Ничего не бесит больше, чем телефон из пяти цифр на какой-нибудь провинциальной гостинице.